glory. Gracias. ये दिल की पता memories of everything 算了，刚。 जैसे कोई चांद को छूना चाहे चाहूँ तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे छू तुझे जैसे कोई चांद को छूना चाहे चाहूँ तुझे जैसे कोई बच्चा खिलौना चाहे Will they be my rescue, my lifeline? I don't know. बिन नहीं लगदा दिल हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ नहीं सब तेरा मैं तो तेरे गम में जल चुका हूँ बस तेरा बन चुका हूँ मेरा मुझ में कुछ भी नहीं सब तेरा फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए त्रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए